Mexico, thousands of women from across the world converged in Zapatista territory in the southern state of Chiapas over the weekend for the first international political, artistic, sports and cultural gathering of women that struggle. This is a Zapatista woman delivering a collective message at the closing ceremony. Llévala a las desaparecidas, llévala a las asesinadas, llévala a las presas, llévala a las violadas, Llévala a las golpeadas, llévala a las acosadas, llévala a las violentadas de todas las formas, llévala a las migrantes, llévala a las explotadas, llévala a las muertas. Llévala y dile a todos y a cada uno de ellas que no están solas, que vas a luchar por ella, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor.